jumpa lagi di video saya hari ini saya ngajakin nenek jalan-jalan dan sekarang ini di bulan apa Maret ya itu ternyata lagi musim tanam padi nah semuanya sekeliling ini padi <laughs> Ini wajib share video YouTube baru sampai niki soalnya ning jero ini sampean. <laughs> Ojo lali di share. Di share. tu così